Internacional. Gotovo! Óbvio. Isto é para mim, Някой май не се усети, че тук що му залепих няколко C4-та. Така се прави. Лесно и бързо. От новините ми съобщиха, че има някой нуб, който е много опасен и застрашава цялата игра целият отбор всъщност и трябва да бъде убит на секундата. Затова аз се появявам аз. Алфа Тирекс бой. Също съм Тирекс бой, но сета. И сега да го търсим. Извадих ножката. Май... Его нашия човек. И радар даже си е сложил. Така го заколим бързо. Охо, даже стана. Ама ще умре. Да. И доктага му взехме. Ще докладвам на новините. Сега първо да го засмуче. Нали, трябва да се клекне върху главата му. И готово. А, изчезна. Така сега да унищожим радарчето. С пушка ще стане ли? Естествено. Ето още един лук, тук що го съзрях. Той ме видя и трябва го убим! Ое! Ое! Е, нашия Ето нашия лук. Сега ще минираме това джипче. И изчакаме някой да дойде и аз ще го заръбвам. Така. Sigaretini sıkırıyorum. Bu doğru sıkırıksın. Sigaretini hiç yakın mı yapıyor da böyle. Голос включили. Все. Минирахме го малко това място и сега ще изчакаме. А, ето някой! идва, идва, идва, ето го! Фен поиска борба с нож. este pute. Eu, eu a mina tá. <laughs> oh, oh, é <laughs> oh, Michael. oh. Nyaku si kachua, nyaku si kachua. Oh, mama kamu. Hein. <laughs> T'es un